Podcast hören macht Spaß. Und neue Podcasts im Panoptikum finden erst. Da gibt es über 17.000 Podcasts. Ihr Magenmagazin mit Johannes Wolf und Ja, wir haben auch einen Kategorienbaum, eine Suchmaschine und Empfehlungen basierend auf den eigenen Lieblingspodcasts. aber nur wenn man ausreichend sieht, um einen bedienen zu können. Das stimmt allerdings. Es reicht schon, dass man die Hände nicht frei hat. Wäre das nicht toll, wenn man das nur mit Spracheingabe machen könnte? Also neue Podcasts finden, Bekannte verwalten, alte und neue Episoden hören. Panodia, spiel mir die letzte Episode von Hour of Code. Ich habe Hour of Code gefunden und spiele nun die letzte Episode ab. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich bin Sonja. Ich bin Ramon und ich bin Stefan. Und zusammen sind wir Panolio. Und 310.000 Sehbehinderten in Österreich und 285 Millionen weltweit. Und 900 Millionen Autofahrern. Und was ist mit Radiostreams, das Bogen Wikipedia, und überhaupt im Vorlesen lassen von Texten? Geduld, jetzt kommen erstmal die Podcasts dran. Für Tablets und Smartphones. Aber nur mit Sprache. Nichts rumwischen. Versprochen.